Nyamikunu hichi Caifa yawe pulhina Jesús en si Timas que toro Pilato yawe pul naw aretina Awa apata to yawe sainale Pascua da chorihichi tina tibosene mue mascane Chutina hia onse nine masenohiera ra Pilato Ton ángel rohichi To sana Mani tustiere yirikana niboka Ahina mani Sachin manine bosene muni masca chiare chitustieraka ni Tina Ania pretero Pilato yaure, cena de Jesús en nainase. Ya sante la chiñino Pilato tina capu, huyos pa capucidos cruciro, tina de once ni siniture. Ya papo y a usando halimusa, ni de Pilato tina le, A liro tono aliro hichu, umune sawaira pua, ñariro tiro, Ni yitire tina. Tianichi Pilato once nine musa se tiro le naga, ahina musa ya dustia tiniro se ta tiro le buiri lega, ni de pilato tinane musa roma más que naya dustia se sale más se le bajar ni le tina pilato re ania jesús es judío más atimojado al masichi yo anine jesús se cruza puto yalia tore topano toyauro se ta avaro nine tiani duskuri baro pilato se vupu manesa Jesús pizca hide. Pizca su tiro le vamos a ¿eh? ni sinitu dijere. Judío masati toro tijale Ni sinitu dijere Pilato. Me me sirota a sinitu ni hari jure. Opai se jure tija usani baro. Tira tu ni hari Ni dijere Jesús Pilato re. Judío mas sinojera hayu. Muyaya pa mascaina sacerdote ¿eh? Mune vale sane. jabare ñano yoare mu tiabu idare duachu nini hire pilato arilla ya pamaskaniro putoro hiera hayu petoro pamaskaniro je boena jira yira yoadobwa judio masane nya yira ñandu je petoro hia arilla ya pamaskan hierara nini hire Ahi ke ahike hi hijare mu anike nini hire pilato มือนีโนเซตาพุตโตโรติฮะมาสซาติพุตโตโรคิติโรคิโตมาสซาบะหวยยืออาฮิกุอาริยาปะปุตไตติพุตโตโรฮิกุตากุปโตกันฮิอาเรยาอุกุตากฮิพิตินาปโตกันฮิอาเรทัอดวยนาเจือยาอุอาเรทัวระนี่ลิฮิเรเฮซุยาบาบาโรฮิฮาลิปโตกันฮิอาปโตกันฮิอาเรมาซิโตบาเซราระนี่ลิฮิเรพิลาโต Ani Pilato Julio Masakai, Mane tu aba tina neo senille ure. Arido Jesús ya papu y Mariana. Tumani pe Pascua hichu, Tiro Pérez y Hirirore Musabio Rusilustura. Ahi que le Jesús ta Musafutoro Quito Musane Dios ni ¿eh? Mire Pilato Julio Masana. Tuanichi va Julio Masana 11 ni Sanyo Ture. Tiro de vía y tiga, Barrabás sale de Vio Masaca ni san yidus judío judío barraba se eh, de yascabu esquiros